متابعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو يعيش عشاق برشلونة أياما صعبة تكاد تكون هي الأسوأ منذ تأسيس النادي بعد إعلان رحيل ماسي عن الفريق هو الضلع الأخير من الام اس ان يغادر هو الآخر لويس سواريز ينتقل وبشكل شبه رسمي إلى السيدة العجوز يوفنتوس الإيطالية ليكون تحت قيادة أندريا بيرلو وليزامل كريستيانو رونالدو بعد أن كان صديقا لميسي سواريز أجبر على المغادرة تم الاستغناء عنه بشكل غير لائق على الإطلاق من قبل برشلونة لويس سواريز بعد أن تم إبلاغه بالاستغناء عنه انهالت عليه العروض من الجميع فالجميع يحلمون أن يضم لاعبا مثل سواريز جناه راس بنزيما وهذا ما صنعه راس سواريز الترسيرو للإفسي برشلونة ثلاثة واحد للبرسا هاتريك هاتريك هاتريك الويز سمعني صوتك بال Martin, Luis Suarez, Le né Messi, Le né Messi, Mavamesh Messi, Ralas Mafish Messi, Phil Luis Suarez, Phil Grande Suarez, Phil Big Suarez, Phil Fenomeno Suarez, Phil fantástico. يعطيك سواريز في histórico سواريز فتح الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسبانية قنوات اتصال مع نادي يوفنتوس الإيطالي تمهيدا لانتقاله إلى صفوف البيانكونيري خلال الميركاتو الحالي وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن سواريز أجرى مفاوضات مع تشيكي بافيل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس حول صفقة انتقال محتملة إلى صفوف فريق السيدة العجوز ويبحث يوفنتوس عن مهاجم بديل للأرجنتيني غونزالو هيغوايين الذي لا يناسب خطة أندريا بيرلو المدرب الجديد للفريق وبدأ الإيطالي فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس بالفعل في البحث عن مهاجم جديد وتم ترشيح اسمين هما لويس سواريز والبوسني إيدين جيكو وهذه مراهمة ما يعزز احتمال لعب سواريز إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف البيانكونيري. بينما يحزم لويس سواريز امتاعته استعدادا للرحيل عن برشلونة هذا الصيف ومن غيره يريده أندريا بيرلو في فريقه إنه البيستوليرو لويس سواريز بعد أن أبلغه الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني أنه لا يدخل ضمن خططه المستقبلية في الكامب نو ويتطلع لويس ويريز إلى إبرام الصفقة لكنه يرغب أولا في إنهاء تعاقده مع برشلونة بحصوله على 14 مليون يورو كمكافأة للموافقة على الانتقال إلى صفوف اليوفي في صفقة مجانية كما لا يستثنى سواريز الخيارات الأخرى المتاحة أمامه فنادي يوفنتوس ليس الوحيد فسواريز لديه العديد من العروض من كبار أندية أوروبا وعلى رأسهم بالطبع نادي أياكس أمستردام الهولندي للتعاقد مع لاعبه السابق وأعرب مارك أوفرمارس المدير الرياضي لبطل الدوري الهولندي عن اهتمام النادي بالفعل بضم المهاجم الأوروغوياني على الرغم من أنه أقر بأن فرص تلك الصفقة تبدو ضعيفة في الوقت الراهن وذلك بالطبع بسبب راتب سواريز الكبير والكبير للغاية لويس سواريز قرر وأن يبحث لنفسه عن ناديا يحقق فيه إنجازا آخر لا يريد أن يذهب إلى أندية المنتصف إنما يريد فقط وأن يذهب إلى أندية القمة لكي يثبت لكومان وأنه فرط في أسلحة لن تعوض أبدا في تاريخ ناديا بحجم برشلونة في النهاية لا تنسوا أبدا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو